Isaac alimwambia dada yangu, pole sana. Haya ndo mapigo tulioonyeshwa na ulimwengu, lakini haya yote ni mjomba aliyefanya hivi. Wazazi wetu wangelikuwepo hai, haya tusingeyapata. Isaac alimwambia dada yake, dada yangu, usipate kuyakumbusha yale yaliyopita, tugange yajayo, dada yangu hapa nyumbani mimi Mungu amenisaidia, alinisaidia yule yule rafiki yake baba alinisaidia, alinipangisha chumba akanipa kamtaji, nina duka lile pale sasa Kikubwa sasa hivi ndio cha kufanya ni kupeleka hospitali uanze kutumia dawa na uhakika afya yako itajirudi. Ni kweli walifanya mchakato wa kufanya ule mazingira ya kumpeleka hospitali, akaanza kutumia dawa. Alitumia dawa kwa muda, afya yake ikawa inajirudi. Basi afya yake ikawa inajirudi taratibu, mwisho wa siku mwili ukatengamaa, akawa vizuri. Sofia, Sofia ilipita miezi kadhaa, Sofia yuko kwa kaka yake kuna siku moja mjomba wake amepigwa maisha sana, ameshakuwa mtu mtumiaji wa madawa ya kulevya vibaya sana. Ni katika mwendelezo wa pale ambapo tulipoishia, unaambiwa anko, mjomba, wanamwita mama wale watoto ambao wazazi wao walifariki, akawafanyia aliyowafanyia Mwisho wa siku naye akaja kulipizwa na mkewe na kufukuzwa, maisha yalimpiga. Siku hiyo ametembelea katika mitaa ambapo yule mtoto aliyekuwa anaitwa Isaac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 anaitwa Pasco Fire ndiye ambaye alikuwa akituambia. Tunaendelea pale ambapo tulipoishia. Pasco, mambo vipi kwanza? Uh, fresh brother. Tuendelee tulipoishia pale. Yeah, ni kweli anko ali ile siku alizungukia maeneo ya Nyegezi pale ambapo anapatikana Isaac. Isaac alikuwa yuko dukani kwake, dadake amemwacha nyumbani, yupo dukani kwake, mara akaona sura kama ya, ya anko wake baada ya kuona sura ya anko wake akavunga kutaka kumsemesha, kumbe naye anko ashamuona tayari. Alichoamua anko ni kumfata. Alimfata anko amechoka sana. Yaani anko ni, ni mtu mmoja wapo ambaye ametumia madawa ya kulevya sana. Yaani yani hajielewi kiufupi. Isaki alimsi, alisikitika sana na kisha kuzungumza maneno na kusema, wewe ndiye anko uliyenifukuza kwako kama mbwa. Anko alilia kwa uchungu, alilia kwa sauti ya kuakitaja jina la mama la dada yake ambaye ni mama yake na Isaki. Alilia sana akasema, dadangu, huko uliko naomba unisamehe kwa hichi nilichowafanyia watoto wako, nakijutia sana dada yangu, nisamehe dada yangu huko uliko. Nawe pia anko wangu Isaki, leo imebidi nikutafute leo nimekupata, naomba msamaha kutoka kwako anko. <clears throat> Isaki kwanza hakuamini kwa kila anachoambiwa na kuja kuomba msamaha. Isaac aliyechoamua kumuuliza akamwambia, nani aliyekuelekeza mpaka hapa? Akamwambia, anko, unavyoniona hivi, mimi nishabaki mtu wa kuzulula, mvua ni yangu, jua ni langu kula kwangu akueleweki na kula majalalani, kila ambacho wanatupiwa mbwa, mimi ndo chakula changu anko. Isaki akasema, kwenye hii dunia unapomtendea ubaya mtu na ukumbuke kuna malipo yake pia. Isaki alisema haya maneno anko wake, na akasema anko, haya maneno ni ya ukweli, walioyaleta hawakubahatisha. Anko, naomba unisamehe. Isaac akamwambia kwa sasa mimi niko kwenye kibarua changu na sitaki nizungumzie haya maswala, ngali kwamba mimi niko kwenye kazi yangu, na kuomba wewe fanya mizunguko yako yote, ila jioni majira saa mbili nafunga kazi yangu, tuonane ili tuweze kuzungumza. Basi ni kweli anko hakutoka mazingira yale, alikaa pale mpaka ule muda ulipofika. Ulipofika ule muda, anko bwana, alibidi sasa Isaac alifunga duka lake alibidi sasa kutoka kwa ajili ya kwenda nyumbani. Anatoka tu hivi, anko naye huyu hapa. Akamwambia anko, ina maana bado unanifuatilia mimi? Mbona mimi anko sina sina neno la kuzungumza na wewe. Wewe endelea na maisha yako na mimi nina maisha yangu anko. Ulichokifanya kinatosha anko kwangu. Sina neno tena na wewe anko. Anko akasema akashuka chini akapiga goti. Akamwambia Isaac usinipigie goti mimi. zambi zako mpigie goti Mwenyezi Mungu, mlilie, huyo ndo anaweza akakusamehe, ila sio mimi. Akasema, anko, unatakiwa unisamehe wewe kwanza. Nikamwambia, dada yangu ulimpeleka wapi? Anko, twende nyumbani kwako nikakuelezea yote haya bado hajajua sasa anko kwamba dada yake nani Sofia yuko nyumbani kwa Isaac. Basi Isaac naye alipenda sana kujua hili. Ilibidi sasa toke moja kwa moja kwenda kwa Isaac. Walipofika kwa Isaac, walimkuta dada. Baada ya kumkuta dada kutoka nje dada kumuona sura anko wake, dada alirudi ndani na kutoka na upanga anamkimbiza anko na upanga. Isaac alibidi asimame kati, akamwambia dada, naomba utulie, naomba utulie, mwache anko, hujajua nimemkuta mazingira yapi. Mwache huyo, ni anko wetu, ni mama pia. Tukimsusa tunamsusa mama, hata mama anasononeka sana huko aliko. Dada, tuliza asila Ni kweli dada alikuwa ni mtu mmoja wapo mwenye asila alikuwa ameunyanyua upanga, anaambia wewe sio anko tena, hautaki, yani haufai katika hii dunia hautaki watu, watu wa design hii hawatakii kuonekana kwenye ulimwengu. Yaani wewe ni shetani moja mkubwa sana, afadhali na shetani. Kitendo ulichokifanya hata shetani mwenyewe hawezi kufanya, mtoto wa mwanadamu hawezi kufanya kitendo kama hichi, lakini wewe ulikifanya. Sitaki nikuone mbele ya macho yangu. Isaac alibidi kumtuliza dada yake. Mwisho wa siku dada alitulia, ndo akaanza kumweleza sasa. Sofia mwifa wangu naomba unisamehe kwa sababu kutekwa kule kote nilisababisha mimi na mimi ndo nilikuwa natembelea mawaiza ya yule, ya yule mwanamke wangu na mimi amenifukuza miaka mingi nikawa mtu wa mitaani maisha nimea chezea sana na yule mwanamke pesa nilitumia ovyo kwa yule mwanamke kumbe yule mwanamke ndo nilifanya kumfaidisha yeye mwisho wa siku amenifukuza Sofia akamwambia nyamaza Naomba unyamaze, naomba uchukue kila ulicho chako ingia nacho humu ndani, utoke hapa, sitaki nikuone. Isaac alimwambia dada, tulia, huyu ni yanko tulia dadangu, kuna mengi ambayo tunataka tujue kwa ajili yake. Basi alieleza mjomba pale namna ya jinsi alivyofukuzwa kule, alieleza pale kwa namna ya jinsi maisha aliyoishi, mapigo Mwenyezi Mungu aliyoamua kumwonyesha na mpaka sasa hivi akawa anayajutia kwa maisha aliyonayo. Akasema, anko, please, nakuomba anko, sina pa kwenda, sina pa kulala, naomba anko nistiri anko. Anko aliingiwa na, na hofu na ku, na kusema yeye ni binadamu ambaye hajakamilika katika dunia na, na binadamu anahitaji kusamehe, maana kuna mengi na yeye aliyokosea alishasamehewa. Yeye ni nani asisamehe? Alimwambia anko, tunalala hapa hapa sebleni, dada chum, alale chumbani. Walilala hapo sebleni. Kesho yake alibidi akae na dada yake kitako chini na kuanza kumwelezea anko, tumsamee ili aweze kutuelekeza baba ukoo wa baba uko wapi na ukoo wa mama wako wapi, ili tuweze kuwajua ndugu zetu. Tungelikuwa tunajua tangu mwanzo, hisi tungelikuwa tusingeteseka kiasi kama kile tulichoteseka hichi. Uh, ni kweli yule Sofia alibidi akaya atulie, alitulia. Siku moja anko akabidi sasa ame, anataka sasa na, Isaac alibidi sasa mbadilishe mlete kwenye mazingira watu wanavyoishi, kwa sababu Isaac alibidi yote yala ayasamehe yasa, yote yala yasahau, angali kwamba ni makubwa sana ambayo hatakiwi mtu kusameheka kirahisi, lakini Isaac alisema mimi sijakamilika na mimi si, mimi mwanadamu tu sijakamilika, lazima nisamehe. Alisamehe. Bado sasa wanahitaji kujua ukoo wa baba yao ni watu kutoka wapi na ukoo wa mama yao wanatokea wapi. Ah, ni usiku. Isaac alimuuliza mjomba, waliandaa chakula vizuri, wakala. Akamwambia mjomba, leo nina maongezi na wewe mjomba wangu, naomba usiende kulala mapema. Akasema mjomba, sema shida yoyote yako, nakusikiliza. Ah, mjomba, naomba nikuulize, dada yako aliolewa na baba yetu na wewe ndo mtu wa kwanza kufika hapa nyumbani kwa dada yako. Pengine dada aliweza kukuambia kwamba baba yetu alitokea sehemu gani? Uh, mjomba akasema, wanangu, sasa ni muda wenu wa kuambia ndugu zenu wapi waliko upande wa baba yenu. Uh, huyu mzee alisema upande wa baba yenu, dada yangu aliwahi kuniambia ni watu walitokea sehemu moja wanapaita Sanga, na ili ufike Sanga unatakiwa upande gari kutoka hapa Mwanza upande gari zinazoelekea kwenda Msoma. Kabla hujafika Msoma, kuna sehemu moja ushuke Lamadi. Ukishuka Lamadi, chukua gari za kwenda sehemu moja wanapaita Mkula. Ukishuka Mkula, chukua pikipiki inayoenda Sanga, waambie wakupeleke Sanga, no, waambie wakupeleke Inonelwa. Ndipo alipotokea huyo mzee Mikaeli. Basi hilo wakawa washalijua, kumbe mfumo wa baba ni sehemu fulani. Je, mama? Wakasema mama ametokea sehemu moja wanapaita Ngudu. No, sio Ngudu, anatokea sehemu moja wanapaita wanapaita wilaya ya Magu. Kuna kijiji kinaitwa kuna kijiji kimoja jina lake linakimbia sana alikotokea huyo mama yake na kijana. Basi walibidi sasa wakae chini, baada ya ile siku ilipita, wakawa washajua mama yao walikotokea, baba yao walikotokea. Walichokifanya walibidi Isaac alibidi afaye atafute mfanyakazi wa dukani kwake amweke, na walibidi wafunge safari ya kwenda kijijini kwa baba yao alikotokea. Uh, walifunga safari ile, walipanda gari ya kuelekea Msoma. Um, walifika sehemu moja wanapaita Lamadi, walishuka. Baada ya kushuka Lamadi, walipita sehemu moja wanapaita Mkula. Mkula walifika pale wakashuka, wakachukua pikipiki wakaelekea. Kuna kijiji kimoja kinaitwa mm, Inonelwa. Inonelwa pale ndipo walipotokea baba yao. Inonelwa pale walipotokea baba yao, walipofika Inonelwa walikuwa wamepewa lamani kwamba baba yao ukoo wao unaitwa unaitwaje, ukoo wa, wa, wa mzee Mikaeli walikuwa wanaitwa Maganiko. Sasa walina, wa, wanalo ile jina la Maganiko. Baada ya kufika kwenye kile kijiji, waliuliza, kuna mzee mmoja mkongwe sana wa kile kijiji, akamuuliza mzee, samahani, sisi ni wageni, tumetokea sehemu fulani, ah, tunahitaji kujua ukoo wa Maganiko uko wapi? ah, Maganiko, mbona ni pale? Wakaelekezwa. Baada ya kuelekezwa, ilibidi waende. Walipoenda walifika, wakakuta watu wako kwenye mashamba, walikaa wakasubiria mpaka wakarudi. Alikuja bibi mmoja, bibi wanamuita Mondesta, Mondesta Makwaya alikuwa pale, akaangalia kwa umakini, akasema mbona wewe kijana unafanana na mwanangu aliyepotea miaka mingi? Mikaeli. Bado hata hajasalimiana naye, ikabidi kwanza wasalimiane. Akamwambia ni kweli, mimi ni kijana wake, na huyu hapa ni dada yangu, mimi naitwa Isaki, huyu hapa anaitwa Sofia, mimi ni kijana wake, kijana wa kijana wa Mikaeli, yule aliyepoteaga siku nyingi sasa. Ndio huyo baba yao yani. Ndio yule baba yao sasa ambaye alifariki kwa ajali, wao wanajua amepotea. Eh, ambaye alifariki kwa ajali, wenyewe walikuwa wanajua kwamba alipotea. Bibi yule mwana makwaya Modesta alisema, yani mwanangu baada tu ya kwenda kusherekea harusi yake sikuwahi kumwona tena. Vipi, ni mzima? Isaki hakutaka kumwambia kwamba mtoto wake ashaga kufa mda, ilibidi aseme ni mzima. Baadaye alikuja mzee Maganiko mwenyewe. Mzee Maganiko naye baada ya kufika alitambulisha wale watoto. Mzee Maganiko alifurahi sana kuwaona wale wajukuu zake, alifurahi sana sana. Ni usiku, ulipofika usiku sasa, ilibidi wakae kitako kama familia na kubidi sasa kuwapa yaliyojili. Wakasema, babu, bibi na ndugu wote mliojumuika hapa, baba alikufa kwa ajali ya gari. Bibi Modesta Makwaya alizimia mda ule baada ya kusikia zile taarifa, make taarifa nzito sana za kustukia. Baadaye babu akaanza kuuliza, alikufa mwanangu? Ndiyo. Acha Matani, ni kweli baba yupo duniani na sisi ndo watoto wake? Kweli ndiyo, kweli ndiyo. Basi walikaa muda, bibi ilibidi sasa wamfanyie taratibu, akazinduka. Ikabidi sasa wa, ikabidi sasa walizike na hali wana ndugu, ikabidi sasa kujulishwa Nzengo kama Nzengo kwamba bwana, kuna msiba kwa fulani yule mtu aliyekuwa amepotea mzee Mikaeli, tayari washa ashakufa na ajali ya gari. Sasa tunafanyaje? Aya, yule mtu sasa tayari ashazikwa, kwa ashafanywa mazishi, mazishi alifanywa Hakuna mwanandugu aliyehudhuria kwa sababu sisi wazazi wetu hawakuwahi kutuleta kuja kututambulisha huku, angali kwamba labda tungetoa taarifa huku, amna. Ni kweli wale wazee, mzee Maganiko akawa anajutia sana, akawa anamlaumu sana mtoto wake, angali kwamba ashakufa. Alikuwa anamlaumu sana, kwa nini wazee watoto mpaka watoto wafikie kiasi watu wawe watu wazima, hakuna kuwaleta nyumbani. Alijutia, laumu sana. Basi msiba tena, sasa awamu ya pili msiba ukafanyika tena. Ikabidi msiba ufanyike, mazingira yale, wale watoto ikabidi sasa waeleze kabisa mwanzo mwisho namna walivyoishi na mjomba wao. Mzee Maganiko alisema mnatakiwa mumsamehe mjomba wenu tena kwa moyo mmoja. Alifanya hayo ni tamaa tu za dunia, maana dunia hii ina tamaa nyingi sana, ina vitu vingi vizuri vyenye kumshawishi mtu akaingiwa na tamaa. Basi msameheni, hata kama msipomsamehe lishatokea tayari. Hivi wakiweka msiba vile na aliyekuwa walishazika kule, baadaye baada ya ule msiba walioweka nini kinafuata msibani pale? Uh, wana wana kijiji wanapewa tu taarifa kwamba bwana, huu ni msiba wa fulani alikufa sehemu fulani na mazishi yamefanyikia sehemu fulani. Yaani kama hapa tupo sasa kwa ajili ya kumwomboleza ila hakuna taratibu zingine za aidha mazishi au kufanya kitu kwa, kwa badala ya au kwenda kuchukua mchanga kule kuja kuzika nini, vitu kama hivyo hakuna. Uh, ile pale kwa sababu baada ya pale ilibidi sasa, baada ya kujumuika wananzengo vile, ilibidi sasa wafanye taratibu kama kuna uwezo, kwa sababu wale wazee kuna mila kwamba mtu akifia sehemu fulani, kuna kwa sababu ana uwezo, alikuwa anatakiwa asafirishwe, ingelikuwa kwamba ni yali kabisa. Kwa hiyo sasa ilibidi wafanye taratibu ya kutafuta namna serikali kupitia serikali ili kusudi wakaweze kubomoa ile pale walipozikwa. Ni kweli zile taratibu zilifanyika, kaburi zote mbili zilifanyika, waliruhusiwa kwa sababu watu wanataka wachukue mtu wao japo kwamba yule mtu alikuwa tayari ashaisha, japo kwamba ni, ma, ni, ni mifupa iliyochukuliwa ni basi ikabidi kwalete sasa kuhifadhiwa sehemu ambayo ilikuwa inahitajika kama makaburi ya, ya ukoo. Ilibidi mzee Mikaeli na mke wake ilibidi sasa wafanye taratibu za kuzikwa tena upya huku. Baada ya pale baada ya pale sasa wale watoto sasa walimaliza sasa mazingira yote yale, wakasema wakabidi sasa waage vizuri pale nyumbani. Sasa sisi tushawajua ndugu zetu, kwa sababu wana ndugu walikusanyika pale, tushawajua ndugu zetu. Sasa naomba baraka zenu, inatakiwa turudi turudi sasa tukaendelee na majukumu. Pia tuna bado tuna majukumu ya kwenda kule kwa upande wa mama. Basi kwa sababu no, katika upande wa mama ilibidi wapate taarifa zile walibidi wapate taarifa na wenyewe wahudhurie tena katika msiba. Ndo mmoja wakajua, wakabidi sawa wawajue wale watoto upande wa mama no. Ha, walihudhuria pale msibani kwa babu yao sasa. E, kwa babu yao sasa ilibidi sasa wahudhurie huko baada ya kupewa zile taarifa sasa walikuja wakawajua sasa wale watoto. Ilibidi sasa watoto wamalize taratibu zao waweze kurudi walikokuwa wanaishi Mwanza. Na hapa kwa, kwa ndugu wa baba walipofika, walifika pamoja na yule anko au walifika wakiwa peke yao kwa direction tu? Walifika wakiwa wenyewe. Anko hakutaka kabisa kufika kwa sababu alikuwa anajutia, mimi nitaeleza nini kwa hichi nilichokifanya. Anko alimwacha kule nyumbani. Baada ya kumwacha anko kule nyumbani, basi zilifanyika zile taratibu. Baada ya kuisha taratibu, ilibidi sasa wale wazee wa, wale watoto waage warudi kwenye majukumu yao ya kila siku. Ilibidi sasa yule mzee Mm, mzee Maganiko ilibidi kwanza awaambie tulieni, kuna taratibu ambazo inatakiwa tuwafanyie ili kusudi muweze kwenda na baraka zetu. Ni kweli kwa sababu kule kijijini kwetu kuna, kuna, kuna sehemu kama vile ya kuabudu unaona kuna mi, kuna vijumba fulani vya, vya, yani, vya kizazi na kizazi vitakuja viabudu. Hata kama una matatizo yako unaenda kueleza pale. Ilibidi sasa wawekwe pale waweze kufanyiwa mataratibu zinazofanyikaga, walimwagiwa maziwa, wali yani kama vile kupewa baraka sasa. Unaona? Walipewa baraka, wakamaliza taratibu zote basi wakaaga, wakaenda wakarudi Mwanza. Basi wameishi Mwanza maisha yao sasa, huyu kijana maisha yake yakawa yanaendelea vizuri, na huyu dada yake na yeye afya yake ilirejea vizuri, ilibidi sasa ku dada naye ajitegemee. Alitoka kwa yake naye akaanza maisha yake mengine. Huyu naye anko aliendelea kuishi kwa yake hapo hapo kwa kwa anko wake. Aliishi pale kwa muda mrefu sana mpaka anko wake alitafuta mwanamke akaoa, na anko bado yuko pale pale. Mwisho wa siku huyu anko alikuja kupotea kwa mazingira ya kutatanisha, mpaka wa leo tunazungumza hatujuagi wapi alipo. Ali? alipotea kwa mazingira ya kutatanisha. Anko yupi ambaye kapotea? Anko mtoto, anko mtu mzima? Ah, huyu anko mtu mzima aliyefanya maajabu yote yale mm. alikuja kupotea tu kwa mazingira, yani alipotea bila kujua ni wapi aliko mpaka wa leo. Kilichotokea siku moja mbili tatu kabla ya tukio la kupotea kwake Uh, baada ya kupotea kwake, kabla kabla, yani anapotea leo, jana yake na juzi yake uh, na siku tatu hivi au wiki moja kabla, mazingira yalikuwaje mpaka huyu anakuja kupotea? Uh, kwanza kupotea kwake anko, ilibidi kwanza baada ya kutoka kule hawa watoto ilibidi sasa watoe taarifa, kwa sababu wale walijumuika na, na ukoo wa mama yao, waliwaeleza kwamba anko tunaishi naye tunaishi naye mm, nani mama yake na anko alisema huyu sitokaa nikamsamehe, na atakufa anatembea, na sito hata nikifa mimi leo nitangulia kufa, asije kwenye msiba wangu. Ah, kwa hiyo mama wa mama. bibi yao na hawa vijana yani, upande wa mama upande wa mama ndo alisema hivyo. Maana inaonesha za, bibi alisema maana inaonesha zaidi kwa haya mambo anaweza akawa aliyafanya mwenyewe kabisa kwa kumpoteza mtoto wangu. Nikifa asihudhurie mazishi yangu, na atakufa anatembea, pasipo kugongwa gari, ataenda kufia mbele kwa mbele kule. Unaona? Sasa baada ya kufika pale, yule Isaac ilibidi amweleze ukweli mjomba wake. Mjomba, tumekutana na bibi ki mama yenu, ameongea haya na haya. Hazikufanyika taratibu pengine za kwenda kumwomba msamaha, kwa sababu wote aliyefariki ni mtoto wake, na huyu ambaye yupo hai, hata kama ana makosa, pia ni mtoto wake huyo wangu. Taratibu ziliendelea, aliambiwa anko, unatakiwa uende nyumbani ukamwombe msamaha mama yako akukuzaa. Anko akasema mimi sitoenda nyumbani, kama nikufa acha nife kama jinsi alivyonitabilia mama, acha nife, ila sitokanyaga mguu wangu nyumbani. Baada ya kupotea nini ambacho kilifuata? Ah, baada ya kupotea kilichofuata nani Isaac ilibidi atoe taarifa katika uongozi kwamba bwana, nimepotelewa na mtu wa design hii na hii na hii, kwa sababu hata pale mitaani walikuwa wanamuona, kwa sababu ilifika stage sasa anko hata taratibu zake zikawa zimebadilika, yani, yani unaweza ukakuta amekaa akawa anazungumza mwenyewe Unaona, maana anazungumza ah, hili gari kabisa, anaanza kukimbiza magari kupiga, maana kwamba kama mtu kawa ka, ka, na kapata ka, ka, ka, uchizi yani. Kishaelewa. Sasa mwisho wa siku sasa Isaac alipata alitoa taarifa kwa bibi yake kwa sababu alichukua tayari mawasiliano, alimpigia bibi yake akamwambia bibi kwa sababu babu yao alikuwa ashakufa tayari. Akamwambia bibi mjomba hivi na hivi akamweleza kama jinsi anavyoona kwa muda mwingine paka anakuwa mtu wa kukimbiza magari kupiga. Basi bibi yake bibi yake akamwambia huyo usinipe taarifa za huyo. Kama yeye hataki kufika kwangu, muache usinipe taarifa za huyo. Muache mwenyewe. Ah, basi ilibidi naye kweli huyu anko basi sasa atulie. Baadaye sasa baada ya kupotea pale, ilibidi sasa afanye tu taratibu za za polisi kupeleka nini na nini hizi picha, mtu bwana, nimepotelewa kwa namna moja, mkimwona huyu mtu ni tafuteni. Huyo mtu kwa kweli walitumia kama mwezi mzima wanamtafuta katika hiyo sehemu ya Nyegezi kule Mwanza, hakuwahi kuonekana mpaka wa leo. Isaac anaendeleaje? Dada yake anaitwa nani? Sofia, yeah. Nao pia wanaendeleaje? Uh, Sofia mpaka saa hizi Sofia aliolewa, yuko kwake. Sofia ana maisha yake, japo kwamba aliasilika, bado anatumia dawa, anatumia dawa na maisha yake anaendeleza vizuri, na pia anamrudishia shukrani za dhati kaka yake kwa kujitahidi kumrudisha kwenye mikono yake na kumpeleka hospitali kumfanyia taratibu kama zinazotakiwa akiwa mtu ameasilika. Anamshukuru sana, anamwona ndo mzazi, kama mzazi wake familia baada ya kuolewa na watoto? Uh, alibahatika kupata mtoto mmoja, lakini sasa yule mtoto afya yake sio nzuri kutokana na yeye, kwa sababu mtoto yule, japo kwamba alizaliwa mtoto hakuwa na maambukizi, kwa sababu alipewa baada ya kushika ujauzito alipewa mataratibu na madokta, akaambiwa mtoto atakiwa kunyonyeshwa, anatakiwa mtoto mnyonyeshe kwa muda alipewa muda kunyonyesha kama zile miezi sita hivi. Baada ya kunyonyesha yule miezi, basi ilibidi sasa huyo mtoto aanze kutumia ma namna nyingine ya kupata chakula. Japo kwamba mtoto anakuwa kwa hali yake ya kuzorofika, lakini Mwenyezi Mungu inshallah atam, atam, atam nini atamsimamia atakuwa. Yeah. Upande wa Isaac. Uh, ah, Isaki naye alioa, ana mke, ana watoto wawili mpaka sasa hivi, ana maisha yake na mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu ashanunua kiwanja kule kijijini kwao kabisa kwa bibi yetu kule ashanunua kiwanja kule. Kwa hiyo malengo yake makubwa, mwisho wa siku akimaliza ujenzi kule, arudi kabisa kijijini kule kwa bibi. Huyu mama huyu mke wa mjomba aliyemfukuza mjomba na kumwambia kwamba ni, ni kafanya ujinga na nini kuwafukuza watoto wa dada yake. Vipi maisha yake? Nini ambacho kinaendelea au ambacho kiliendelea baada ya pale? Uh, kwa yule mama kwa kweli Isaki hakutaka tena kufuatilia, kwa sababu Isaki hata kama angesema kwamba afuatilie, ina maana kwamba angejikuta anapoteza muda wake mwingi bure. Kikubwa aliamua Isaki kumwachia Mwenyezi Mungu yote yale wewe kwa akili yako baada ya kulijua hilo haukufikiria kama huyu mama aliweza kumfukuza mume wake kwa makosa aliyowatendea watoto wa dada yake. Pengine angewaona wale watoto, angeweza kuwasaidia, angeweza kushikamana nao, angewaomba radhi kwa yaliyojitokeza, kwa sababu mwanzo inavyoonekana huyu mama hakujua kama zile mali hazikuwa za mume wake, zilikuwa za za dada za dada zilikuwa za shemeji yake, tuseme zilikuwa za dada wa wa nani? Uh, niseme zilikuwa mali za dada yake yeye ambaye yani tuseme mali ilikuwa ya shemeji yake na dada yake. Mm. Unaona eh? E, kwa hiyo kifupi mpaka sasa hivi ile mali sasa iliachwa kwenye mikono ya Isaac na Sofia ambayo mali iliyoachwa kwenye mikono ya Isaki na Sofia kupitia huyu anko ndio mali ambayo ilikuja kufanyika janja janja, ikaenda kwa huyu mke wa mjomba, na huyu mke wa mjomba baada ya kuimiliki, ulivyodai kwa mujibu wa maelezo yako kwamba akamfukuza mjomba, kabaki na zile mali, huku akimwambia kwamba umewatesa watoto wa dada yako, kupaswa kufanya hivi. Je, wale watoto wangerudi au wangefuatilia stahiki zao, huyu mama mbona anaonekana kama alikuwa na uchungu kidogo na watoto? Uh, nikwambie kitu kwa kwa wamama, lakini nazungumzia watanisamee kuna wamama baadhi mm. unapomkuta mwanamke analea mtoto mtoto anakwambia mtoto wa mwenzie ambaye sio mtoto ambaye sio wa kumhangaikia hawezi akawa na machungu naye hata siku moja. Kikubwa yeye alichojaribu kumwambia yale maneno yako ni kwa ajili ya kumuumiza tu, kwa ajili ya kumuumiza na ajue kabisa kumbe alichokifanya sio kizuri. Hakuwa na nia nzuri kwamba labda alikuwa na machungu na wale watoto, hapana. Ila cha kusema yule mama, japo kwamba anaendelea na maisha yake, ila kumbuka alizaa na anko, alizaa na anko. Kwa hiyo yule mtoto pia pengine anaweza akadai naye kujua uhalisia wa familia yake upande wa baba yake. Kwa hiyo mengine ni kumwachia Mwenyezi Mungu yule mtoto atakapochukua fursa ya kujua kiundani zaidi na yeye, pale ndipo itabidi tena tuwarejeshee watazamaji na wasikilizaji. Yule mtoto ana umri gani sasa hivi? Ah, sasa hivi ni mkubwa kwa sababu karibia miaka hata inaweza ikafika miaka sita ana miaka sita. Nina uhakika kwa sababu yule mama alimtoa pale nyumbani, nina uhakika atakapokuwa mtu mzima kuna sehemu ambayo anaweza akamdai kutokana, kwa sababu bwana, kuna mila za kwetu kule, unaweza ukadaiwa kitu mpaka yani, yani maana kwamba kile kitu mpaka kikamalizwe na upande wa baba yako unaona kama upande wa baba inaweza kikakuvaa, yani maana kwamba uhakika hata unaweza ukawa unafanya kazi haziendi, kila kitu hakiendi, kimesimama kabisa. Au unamaanisha kudaiwa katika mazingira mengine, sio haya ambayo sisi tunayajua, au mimi sijakuelewa hapo pia? Ah, kudaiwa ina maana kwamba tuseme kuna wazee wa zamani ambao kwa mfano kama mimi hapa nilichukulie kwa, mzee kwa mfano mzee Maganiko mimi ni babu yangu mimi mm. na ki, ana, ana, ana baba yake ambao ni, ni baba yani ni, ni, mimi naweza nikamuita baba yule baba, baba yake kiza babu. Unaona, wale sasa washakufa. Kuna sehemu ambayo inahitajika, kama ni damu yao imepotea kwa mazingira kutatanisha, hawajui ndugu, lazima kuna kitu ambacho lazima kinamshika yule mtoto kinamshika, maana kwamba hata kama akifanya, yani anaweza akafanya kitu chochote kile kisiende kabisa. Kwa hiyo maana kwamba kile pale lazima kinabidi kimlazimu arudi, amuulize mama yake vizuri, baba anatokea wapi, ndipo atampa majibu ili sasa aje atibiwe nyumbani huku. Na pale pale ikiwa hivyo, na pale pale na sisi ndo tutajua sasa, kumbe hapa sasa huyu mwanamke inabidi tuingie kwa njia vipi, ili kusudi, kwa sababu katika hizi mali alizonazo ni miongoni mwa mali ya Isaki na Sofia. Kwa hiyo pale na yeye yule mtoto atakuwa tayari ashakuwa atajua ukweli wa ile mali aliyoikuta pale. Haukuwahi pengine kujua kama sababu ya huyu mke wa mjomba kumfukuza mume wake kwa kisingizio cha kuwatesa watoto kulikuwa pengine na changamoto nyingine yoyote iliyojitokeza? Uh, kwa ajili ya kumfukuza bado sijakuelewa vizuri swali lako. Haujawahi kujiuliza pengine kwamba huyu mke wa mjomba kumfukuza mumewe kwa kisingizio cha kwamba aliwatesa watoto wa dada yake naye anamfanyia malipizi yale yale, labda kulikuwa kuna ugomvi mwingine wa kifamilia? Ah, hapana. Uh, unajua kuna kitu kimoja ndugu yangu, kuna wanawake kuna wanawake wako design nyingi sana. Kuna mtu mwingine anaingiwa na tamaa tu za kupata mahali. Yasi, yani yeye aonekane yeye kama yeye. Na akiangalia kusudi yeye awe yeye kama yeye, akiangalia huku nyuma kuna huyu hapa ambaye anaweza akaniletea kipingamizi ili kusudi nisifikie kiwango kile ambacho nakitaka. Ndio maana ali, aliamua kufanya hivyo kwa sababu kwa tamaa tu kwamba hii mali aimiliki yeye kama yeye. Bila shaka tuta, tutafanya jitihada zingine utusaidie tuweze kumpata huyu mke wa mjomba. Huyu mjomba kama aonekani, tunaamini kwa uwezo Mungu anaweza kaonekana, tukampata naye tukamsikia. Japokuwa tukimpata huyu mkewe kwanza na hawa kina Isaac, Tiki TV itafunga safari mwisho wa siku. Tunaweza tukafika Mwanza, tutakuletea kile ambacho kitakachojiri kule na kile ambacho kitakachokuwa kimeendelea. Mimi sina la ziada mpaka kufikia hapo. Kama una chochote cha kuhitimisha, kwanza kupitia haya yaliyotokea, ulichojifunza kikubwa kwenye maisha hayo ni kipi? Ah, cha kwanza nilichojifunza mimi kama mimi katika haya maisha unatakiwa ulizike na kile ambacho nakipata, hata kama ni kidogo, lakini kiwe cha kwako, kwa sababu inaonekana kabisa ne, hata ndugu yako anaweza akakutoa roho, na pia yule yule kabisa ndugu yako ambaye unamwamini kabisa, yule yule ndo anaweza akakuua ukiwa na pesa zako. Sasa mimi nilichojifunza kitu kimoja, wa kumwamini katika maisha yako, wa kumwamini ni mama yako aliyekuzaa na baba yako aliyekuzaa. Tosha kabisa. Sina mwingine wa kumwamini katika maisha yangu mimi, kwa hii picha niliyoiona kwa ndugu zangu hawa. Kwa hiyo mimi naomba tu na hawa ndugu zetu walio mjini, ni miaka mingi nenda rudi wako mjini Hawakumbuki kule nyumbani wameacha kuna kizazi chao, mpaka wanazaa watoto wanawakuza, wako mjini, hawajawahi kuwapeleka nyumbani. Hebu wachukue fursa kabisa, waangalie hili, wasikilize huu ujumbe, waliweke kichwani, wachukue na fursa ya kupeleka watoto wao katika familia zao, wakajuane na ndugu zao, maana hauwezi ukaijua kesho. La kwangu ni hilo. Bye. Nikushukuru sana. Mimi nilichojifunza pia kikubwa ndo hicho